その足を止めないでよその両手で羽ばたけるから頭の中空っぽにして目の前だけ Oh 頭の中空っぽにして目の前だけ見つめるの